अभी इन स्वीट स्पाइसी का तो हम लोग को पता नहीं होगा जिन जिन को पता है वो तो, तो बता नहीं सकते और जिन जिनको नहीं पता तो बताना तो पड़ेगा ही तो चलिए इसमें क्या होता है हमारे पास बाउल रखे होंगे तो जो फर्स्ट आएगा उसको सिलेक्ट करने मिलेगा और जो सेकंड आएगा वो सेकंड सिलेक्ट करेगा जो थर्ड आएगा उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है तो वो अपने आप ही सिलेक्ट कर देगा तो उसके पहले हम लोग करेंगे वो ऑर्डर भी लेती है तो गाइस ये जीत गई है और अभी मेरी सारा तीन हजार अभी आप ये तेल पर रात तेल गाइस ये जीत गया ये फर्स्ट है ये सेकंड है मैं थर्ड तो ठीक है तो चलिए अभी हम लाते हैं कुछ बाउल्स वो ले लो खुल जाता है तो गाइस हमारे पास तीन तीन बाउल आ चुके हैं क्या हुआ करेंगे हम पहले तो मेरी बहन हम लोग ने नहीं बनाया मेरे घर पे जो आते हैं घर पे अर्जुन ने बनाया बनाया था हो गया तो गाइस सफल हो गया आप सिलेक्ट करिए ये नो और दूसरी वाला ये भी आपने बोला ना ये तो मैं क्या ये वाला मैं ये वाला 1 2 3 सीधे नहीं करेंगे हम हर राउंड में स्टोन पेपर सीधा नहीं करेंगे तो चलिए करते हैं स्टोन पेपर सीजर ओ आप तीनों में से तीनों में से करते हैं रॉक पेपर सीजर ओ फिर से पेपर सीजर ओ गाइस मैं जीत गई हूँ अबे हम तो गाइस अभी हम लोग लाते हैं हमारे बाउल तो गाइस हमारे यहाँ पे तीन बाउल आ चुके हैं आप देख सकते हैं तो चलिए अभी आ, आ, मैं और ये आग बंद करेंगे और ये शफल करेंगे चलिए या जल्दी करो कितना चलो तो चलिए गाइस इसने शफल कर दिया तो अब मैं सेलेक्ट करती हूँ हम्म, मैं लूँगी ये मैं तो ले लूँगा मेरा तो ये है अरे वाह इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं और ये यही रहेगा वन टू थ्री तो चलिए हम खाते हैं मीठा और तुम लोग का आपने तीखा one two three go guys मुझे इतना भी तीखा तो नहीं लग रहा है चलो हम हैप्पी बिस्किट खाते हैं tu eh bak मैं मैं तो का दे मैं इसको सब्र कर कुछ हाँ। खाया ऐसा ही सेट है गाइस दोनों से किया दोनों का बोल दिया गाइस ये सेजवान है बहुत तीखा पर मुझे तो नहीं बस तो मैं कुछ करूंगा ये मैं गाइस मुझे बहुत डर लग रहा है इसमें मिर्ची भी क्या हो सकता है हुआ थ्री गो गो ओ इसका है जल जीरा गाइस और मुझे आएंगे तीखा और मुझे आया sweet little heart two three go वो जीवन हां हां इसका जल्दी आया चले इसका टेस्ट आओ मच मैंने टाइम पर बाप वापस इसको भी खा ले पागल हम्म। पागल है अच्छा है ऐसे ये भी थोड़ा अच्छा ही है बस स्पाइसी बहुत है ना हो गया मैं क्या खाऊँ मैं खाऊँ तो गाइस तो गाइस हाँ, और गाइस मैं हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और कल मिलते हैं हम लोग बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय और हां गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग